ahina yu Simón Pedro mere Jesús yo acuriro un nuti yu se sacerdote bui putoro toñima siniru hiku Jesús baro putoro bui hiri saniro pusao ai jisa Pedro se Salino yospa que tuaro kusure Ahiku ku mahane bihata yospa ka kotari korore ni ariro Pedro santa masinhariniku Ya sinitu tisechiti Pedro le santa dustire to santa dustire baro yu Pedro le nasa bay jia nasa pacare cortar y corose pedro Le once ni siniture Jesús buena mena más lo hiera ni pedro le? hiera hayo ni tire pedro se sasito pano tomas kaina camasca. surara menetisomati bichakare mihate sirihire jisianine ahia tina tibishaka de tekai duhkua somanine như nó này à cho tia soma chinyi no pedro que wa soma ne ajo sacerdote bui putoro jesus buerire sale to buina khane sinitu yin hire jesus re to a sinitu chi jesus se on se ni yiti re hire tiro re hi pitinare bue que tipana dukui a bue que judío masamani bue à sei được wekane mà bue dukui nói noi buera yu Daksa ke jere sini tu harima, sini tu dua ke je buena ne sini tu nyega. Je bueri de tina masina. Ni je tiri hire Jesu. To ani chi theoro toi dukui ro surara se, to amoka mene Jesu re khani hire. Ani tiga sacerdote bui futorore. Niri hire surara se Jesu re. To ani chi ta Jesu on se niri hire. Nyano juni duruskuri re jauga jure. Pohto kanta masara jaya upachenta dosa kejere kaharima. Nini hire Jesus surarale. Baaro anas Jesure paina tiditerirore. Caifás sacerdote bui putoro kapu wakari hire. Ayo a Simón Pedro bichaca de tecaiduscuro somaro nire. Ato somaro kuchinya tomas que natirole once ni siniture. Mă, Hesu buena mene mascariro, hieras alimă? ni tina Pedro le. Hiera hayo, ni tire Pedro. Jesús sacerdote bui putoro, kamaska mene mascariro. Pedro tokamono kapaniro koyiro ser, Pedro le once ni siniture. Jesús le vese yuhichi mu que tiro menejiera pate. Ni siniture tiro Pedro le. Yo tiro menejiera Ni Nine Pedro. Tu anichita karakadure.